Ты опять начинаешь что делать. Ты опять самоубиваешься. Вот зачем ты это делаешь, а? Кот. Это как в том... В том анекдоте. Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. У нас вот Геша вот так с коробками делает. Ну, сколько еще нужно, чтобы это произошло? Чтоб ты перестал. Посмотри на меня. Гешенька. Все, что-то не то. Так, все. Я, я не понимаю этого мазохизма. Секунду, сейчас я его уберу. Пошел, обиженный. <laughs> Попу показал. Все, до свидания.